大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天是我们在阳历十一月份我们的十二生肖运势解析。为了节省大家的时间，我们本篇为上集，主要是前六大生肖。下集我们将会另外解释的另外六大生肖，这样可以节省大家观看的时间。在开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，首先我们来看属鼠的朋友。属鼠朋友在这个月啊，因为太岁的力量已经减弱，以及受到节气的影响，这个月的精神状态会是比较焦虑一点的。在事业上，属鼠的朋友在处理业务的时候，容易会有头无尾，或是做起事来没有太多的章法，导致业务进行的时候啊，效率大幅的下降。不说该做的事情没有做好，而常常会被业务以外的事情去分心。 这尤其对于接案或是创作性质的朋友会更加的明显，因为这类的工作啊，只有交接时间一个敌人，所以容易去分心去搞其他的事情，不到最后一刻，对于专案的进行啊，都显得意兴阑珊。要处理这个问题呀，老师建议可以一大早的为自己泡一杯大杯的热奶茶，当然冰的也是可以。这种是最好是用茶叶去泡出来的奶茶，而不是用那种粉状的。 这样啊，我们可以通过奶茶里面自带的咖啡因，还有它的糖分，来刺激一下我们脑部的运转，这是一个不错的建议哦。在财运方面，这个月对投资或是博弈会特别的感兴趣，当然后者是前往地狱的前哨站，不要轻易的去尝试，这个月很容易堕落进去。而在投资的部分呢，这个月除了兴趣高昂之外，还有很多很好的想法，但是即使如此，财运本身也只是中上。 也就是说，投资获利的机会虽然是比较高的，但是你必须要做到一件事情，就是完全的去杠杆化。这样虽然赚的比较少，但是当我们可能遇到风险的时候啊，我们也不会遇到了追缴。这个在乱世啊，才是进可攻、退可守的方式。在感情方面，这个月单身的朋友啊，桃花也是比较旺盛的，应该说会有一些空虚寂寞的感觉，所以特别希望有一个伴。 这个时候可以多参加一些社交的活动，已经是适婚年龄的，不妨加入实体的相亲团体，用成熟的心态来找合适的对象。对有伴侣的人来说，这个月比较会黏伴侣一点，只要注意好家庭的计划，基本上都是比较和顺的。在健康方面，这个月的泌尿系统要特别的注意，肾有关肾脏相关病史的要做好追踪治疗，或是症状的自我观察。 其他的部分，皮肤容易过敏或是容易瘙痒，建议多喝白开水，可以缓解这个问题的发生。接下来到我们属牛的朋友，属牛朋友这个月因为太岁的力量已经弱化了许多，所以对于犯太岁的压力啊，也会持续的舒缓了许多。 在事业上，属牛的朋友心情会比较松懈，但是还是没有到怠惰的地步，只是在执行我们日常业务的时候，是动作真的是比较缓慢一点。但是该做的，我们还是会在时间内把它做完，至少我们要求自己不要造成他人的困扰，该什么时候就做什么事情。啊，这个是我们一定要去做好的，坚持的一个状况，就是我们一定要有一个时间表，绝对履行到我们该做事把它做完，然后在那个。 做完之前呢，不要去接额外的工作，就是我们要帮忙其他同事啊，也得把你自己今天的工作都做完了，再去考虑我们要不要投入其他人的业务范围之内，我们去帮他把它做完。不然呢，这个事情你只要时间一旦搞乱了，不但你自己的做不完，然后呢，你去你也没有帮上别人太多的忙，到最后两头空了。所以严格遵守工作进度表的时间，是在这个月事业顺利之道。 不过，对于创意人员来说啊，这个月的创意激发会比较钝一点啊，就是发想的时候没有这么样的顺利。这个要靠什么方法可以改善呢？靠运动。就是呢，你可能要发想的时候，你可能边跑步啊边去想这个问题，这样可以刺激到你的一个灵感，这样子对你来说会比较好。在财运方面，这个月属于比较平和和稳定的能磁场能量，所以在财运上啊，需要的是比较能够长期收入的投资计划。 而不适用于积极性的投资模式，例如什么呢？例如虚拟货币或是期货，尤其是虚拟货币要特别小心。如果不是你已经持有很多的，尽量不要进这个池水，这水太深了，我们玩不起。或是其他比较积极性的杠杆投资都要去避免。这个月都因为容易没有赶上最好的时间，我们不是在人家低点时候进去，或者在高点点时候进去做空。 导致面临到了别人赚钱我们亏损的问题，所以能够的话，这个月呢，我们还是不要做其他投资，我们多准备一点现金，这是最好的理财方式。而且在这个月收支部分呢，属牛的朋友容易花太多在吃的部分，也就是说什么呢？这里吃一点，那里吃一点，有时候啊就超出了我们日常应该给自己限制的花费。当然也不是说我们不能去享受美食，而是要给自己真正严格遵守，我每天只能花多少？好，这个是在我的范围之内。 而不是说什么大钱不敢花，但是我们小钱的去持续花，这个就不是很理想的状态了。在感情方面，这个月对感情的建议会比较偏向有点自我性的与的那个乐观。什么叫做自我性的乐观呢？就是自我感觉良好。例如呢，自己放假在家，感觉呢，因为我在家里很舒服啊，自得其乐，我宅在家里就很舒服了。但是你的伴侣或是男女朋友啊，却不这么觉得。 反而他是想出去走走哪怕跟他一起散散步也好，不要一天到晚闷在家里。但是属牛的朋友就觉得，哎，我很开心，我很舒服，那代表你也会很舒服，对不对？所以是说啊，这个这种宅生活不是每个都喜欢的。或者是呢，你跟可能跟伴侣约好说，哎，我们什么时候去哪个地方见面，然后带你出去玩。结果呢，人时间到了，我们也是见面了，结果出去玩去去哪里呢？哎，人家以为带他去吃喝玩乐，没有，你居然带他去爬山钓鱼，对不对？那这个就是很昏倒的事情。 所以是说啊，两边的双向沟通啊，一定要去做好，这是非常重要的事情。而对于单身的朋友来说啊，有时候对方想做一些暧昧的表示，但是居然都会被你自己给他直接无视了啊，这有点可惜。在健康方面啊，这个月大致是良好，就是容易饮食无度，糖分的摄取或是淀粉类的摄取啊，可能会过多了一点，导致你的体脂率会不断的上升。所以要坚强的意志力来控制自己的饮食啊，该吃多少。 不要吃的超过，或是我们又偶尔去打打牙祭哈。不要今天吃火锅，明天吃烧烤，后天再去吃一个什么特别的东西哈，烤鱼之类的，这样才能长保健康。这个月也是要注意一件事情，就是容易牙疼啊，要注意口腔的清洁。接下来，我们属虎的朋友，属虎朋友在这个月要享受辛丑年太岁星君给予的最后祝福的时间了，因为接下来要开始接引到明年正坐太岁的力量了。 在事业上，这个月似乎所有事情都慢下来了，无论是客户或者是业务，很多事情好像进展的进度啊，是不是都感觉越来越慢了，越来越迟缓了一点？就是跟自己好像很多事没有做，但是又却又找不到什么事可以做，好像什么都在做啊，什么都在进行，但是我好像没有新的事情让我去忙，这个这个事情是比较需要去注意的，为什么呢？ 因为这个是按照我们过去的模式啊，能做的事情代表越来越少，也就是我们对于我们的业务上面，别人需要我们层面也就越来越少。讲简单一点，就是我们被取代性越来越高了。这个当然不是一件好事，因为可以预见的，当我们对别人的重要性越来越低，我们的收入也会慢慢的降下来。所以在这个时候，我们要尽可能收集自己行业内的情报，在手中我们还有一些资源的时候，多进行一些的进修。 哪怕是付钱的，我们都要去把它想办法学会，因为为什么呢？各位要知道一件事情，太岁的影响它不会是突然发生的。比如说过完年、过完立春，哎，突然就产生了很大的变故，但是不会这样子。很多事情。 一前面就会给你一些警讯，但是你有没有办法怎么样？有没有办法见微知著？有没有办法去从这个地方找到说，我哪里不足，我哪里不够，我哪些需要去补强的？而不是客户突然不跟你联系了，或是不跟你讲话了，或是跟你讲越来越少了，然后呢，你没有去注意到这一些，就觉得没关系啊，等你心情好再跟你跟我讲，哎，这样是不行的。所以说，尽量的，我们一定要从小地方开始去发掘我们现在的业务有没有什么哪些问题，这才是很重要的地方。 在财运上，这个月财运颇不理想。在这个月，如果过去都有广泛的投资部位，最好在这个月有获利的赶紧落袋为安，持平的也建议出场回仓，亏损的部分如果还在忍受的范围，不如认赔出清。除除非是无杠杆而且是长期的投资，比如说什么长期的定期定额的基金，或是出租中的房地产，那这些长期而且保守而且几乎就是没有杠杆化的东西，就可以继续的保持持有。 而回收回来的资金呢，也最好不要再贸然的出手。应该说，即使要出手，最多控制在我们总仓的百分之十。虽然这样子我们赚的是很有限的，但是也不叫不会被一些临时的事件啊上冲下洗把它冲刷掉了，也能够保有最大的元气范围。其他财运部分啊，这个这个月容易花钱买一些不必要的东西。 就是因为口袋有一点闲钱，所以才觉得说啊，这个东西也没很贵。比如说我这个月我收回来的资金大概一两百万、两三百万，甚至一千万，这个东西才五千八千的，对不对？花也无所谓啊，是不是？但是我们要知道一件事情，我们现在拥有的不见得未来可以持续拥有，有时候量入为出才是最好的办法。在感情方面，这个月感情容易多愁善感，一方面觉得我需要爱情的滋润。 一方面呢，就是又会觉得是说别人如果再去关心我，或是再介入我的生活，问我在干什么的时候，我又容易感到烦躁跟不安。简单来说啊，这个月属虎的朋友就像一只刺猬，就需要别人拥抱，但是呢，就觉得是说你不要靠近我，这个是一个很难很难搞的问题。那这要怎么解决呢？也不难，只要做什么，只要做两点，一个是什么？一个是吃饱，第二个是睡饱。 这两个只要把它做好，基本上这些烦躁的心情啊，或者是空虚的心情啊，就可以获得很好的改善。那么睡饱意思是什么呢？就是每天晚上啊十一点前啊要上床躺平，让自己十二之前十二点之前呢能够睡着啊入眠。那吃得饱意思是什么呢？就是不要让自己感到饥饿感。 上午吃完早餐，然后中间可以再吃一个点心，吃个午餐，然后下午再吃一个下午茶，晚餐吃完晚上再吃一个宵夜，当然也不要这么多啦，少量可以少量多餐，不要每一餐都吃的超饱，这就不行了。少量多餐，然后让自己感觉有饱足感。那么这两点只要做到了，基本上你的磁场跟气场都可以稳定起来。而单身的朋友啊，会在饭局中比较容易遇到自己心仪的对象。在健康方面，这个月就是新陈代谢与内分泌会比较差一点。 所以能的话，早上一起来就给自己一颗综合维他命，而且最主要是它里面一定要带有 B 群，给自己的精神跟意志啊一个强力的补给。上班前以及中午吃完饭可以喝一杯少糖的美式咖啡，让咖啡因成为你的应援团，这个也是不错的一个办法。接下来到我们属兔的朋友，属兔朋友在这个月受到流月星君的加持，行动力与精神力都会比较强大，要好好的把握哦。 在事业上做业务的朋友，这个月的感染力是相对过去来说是比较强大的，所以要尽可能的去开发与拜访新客户以及老客户。有时候客户本来没有需要，或是根本就没有想到，但是呢，他一看到你就觉得似乎可以考虑你的商品或是你的服务。这就像什么？就像那个脸书的坐标之力一样，不一定会在客户这个时候需不需要你，这个不是重点。 而是在在于他有没有看到你，因为看到你，而联想到其他的事情。而当你出现在客户眼前，哪怕只是礼貌性的拜访或是巡回式的拜访，都可能可以创造一些新的商机或是转介绍的机会。所以，积极或是多问候一两句，有时候可以创造意想不到的效果。而这个也同样利于创意的工作的朋友，在这个这个月份呢，我们的脑袋里面的创意的点子啊，会一直涌现在我们的脑袋中。 那这个时候要把它记录下来，因为好的创意啊，不一定会是你现在此时此刻的需要，而是后面我们会需要的重要点子或是创意。所以记录下来，我们每一个想法，这个是个很重要的关键。千万不要以为说我现在想到了，我可能晚上有空我再把它记录下来，或者我明天再说。呃，创意跟烟火一样，它是很容易在绽放之后呢，很快就消失在我们脑海里面的。 当然，那么在财运上呢，这个月财运也颇为活络。但是第一会比较在正财方面的影响，第二个财运当然也是不错。但是我们要知道，大环境在十一月啊是很容易会有很大的变化，所以对这个月大笔投资部分呢是尽可能的避免，或者是最好是保守，或者是真的是等再再等一两个月，不着急。现在虽然感觉有点可惜啊，但是风险就是这样，没发生之前呢都是天下太平。 有时候啊，自己的时运再强，面对的大环境啊，可能还是难以发挥。不过可以考虑偶尔买一两张彩券来试试看，我们的手气或许还可以中奖哦。但是注意不要买多，因为会中的一张就会中。你说什么？ 对于感情部分呢，这个月的桃花颇为旺盛。对于单身的朋友来说，这个月的魅力的指数还蛮高的。如果你所身处的城市是正常的运作，没有封城，没有限制出入，那可以多少参加一点社交的活动。适婚年龄的，你也不要排斥去参加一些相亲的活动，多认识一些的对象。没有人叫你是说你今天参加这个相亲的活动，你一定要在这些的成员里面挑一个出来当老公或当老婆，没有这样子的，对不对？多看看。 多看看是什么用意呢？因为有时候我们必须从别人身上啊来发现自己真的是想要什么样的伴侣跟我们在一起。有时候我们原来想是单方面的，但通过与他人之间的相会的碰撞，我们才能够了解哦，原来我想的是这样啊，这样的人比较适合我啊，这个是一个蛮重要的关键。那对有伴侣的朋友来说啊，总是想拉伴侣出去玩，没有错，just do it，就带他出去玩吧。只要你打过疫苗，多出去走走，那是一件好事。 对于健康来说，这个月大致上是良好了，就是要避免含糖的饮料摄取的过多，常常会因为下午茶或是嘴馋，奶茶、可乐或是咖啡的摄取量会过高了，这个对精神的维持啊反而是比较差的，而且糖分摄取的太多，也容易让肾脏或是皮肤啊来受到了损害，所以这点要特别的注意。除了糖分以外，饮水也不要去忽略，饮水饮水它就是白开水啊，不是什么饮料，也不是什么果汁。 饮水这个是非常重要的，多喝白开水啊，少喝饮料。哪怕这个饮料它宣称它喝下去很健康，但是如果这个健康的饮料让你自己的身体代谢不掉，那么原本再健康的原料，它都会在你身体里面变成垃圾或者是一个负担。接下来我们属龙的朋友，属龙朋友这个月受到流年太岁的力量影响越来越小，当然。 的自己都会越来越平稳，但是虽然流年的影响变小了，也不会代表自己会突然变得强大起来。有时候啊，我们要注意的是分寸之间的问题，这个是很重要的哦。在事业上，这个月对属龙朋友来说是一个锐意进取的强大意志，在这个强大能量之下，无论内情或是外情，的确我们的事情可以做得很不错。但是问题不在于你做的够不够好，或者品质够不够高，而是会不会太过了这个层面。 很多事情啊，过与不及都不好。例如对客户的关心过头，不小心去谈到了别人的私生活领域，或是你可能只是想多帮人一点忙，那或是多给他一点建议，但是基本上会容易让别人产生了防心，不是觉得你对我这么好，或是你这么关心我，你是不是有其他的意图，或是觉得我的私生活跟我们现在谈的业务范围没有关系啊？你这样是侵犯到我的隐私。所以，凡是我们在进行业务的时候，只要专注在事情上。 而且要严守奋进，这是这个月很重要的部分。整体而言，这个月的事业运啊都是属于和顺跟平安，而且发展不错的月份。只要好好努力，我们都可以取得不错的年终收益。在财运部分，这个月财运也颇为不错，但是主要会在正财部分，所以多把心力放在工作上，会是一个比较好的收获。而在投资理财部分，可以拥有非常理性的分析，也可以做出不错的投资的规划。 但是这个月的大环境就是一个不讲道理的大环境，很多事情就是容易在合理的逻辑下走出一个不知所以的变化。所以在这个月中啊，虽然一切都可以很顺利，但是老师仍然不建议你轻易的进入了投资的市场。一切都先过了这个月，我们慢慢再去看。老师宁愿现在你很扼我还是说，哎呀，我错过了这波操作的时间，但是也总比你在后面。 可能做失败了，然后捶胸顿足，说我为什么当时没有听老师的话，先空仓一个月呢？所以还是谨慎的度过这个月，按兵不动，不要进场，这是一个比较好的一个做法。在感情方面，这个月的斗争心是比较强大的。对于单身的朋友来说，身上的魅力就会随着这个斗争心的气场也变得强大。那当然也会有不错的桃花的机会。只是属龙的朋友啊，这个月对情爱之间呢，不一定会感兴趣。 毕竟他专心会考虑到我的工作到底有没有做得更好，我对我的收益有没有争取得到更多。而对有伴侣的朋友来说啊，这个月强大的气场与能量就没有办法发挥在伴侣身上了，很容易伴侣无论做什么事情，你都会感觉到不耐烦，觉得是说我们聊没几句就觉得话不投机，或是你是不是故意在我很忙在想事情的时候，你是故意来找我麻烦，讲一些有的没的不是很重要的事情呢？这就是一个很难相处的一个对象。 不过要知道，事业是一时的，请属龙的朋友先把伴侣要跟你讲的话，你先听完，我们再去看后面要怎么处理，或是合不合适现在处理。即使你不想现在处理，你好歹把别人先哄一下，这样公司两边了才不会因为自己的情绪整理可能有一点问题而产生了混淆，然后耽搁到了。在健康部分，这个月主要是在睡眠部分品质会比较差一点，一旦过了十二点再上床睡觉，基本上没有熬到一点你是不会入眠的。 即使入眠了，你可能每两个小时你就突然醒过来。所以针对这个问题啊，一定要在晚上十一点前上床，让自己在十二点前你可以入眠。而且记得在晚上九点以后，除了白开水，其他什么都不要吃，一点点都不要。这样可以让身体获得比较好的，而且比较妥善的休息时间。 那也要注意，睡前三十分钟，连水都不要喝了，这样起来你的精神会比较好，元气会比较好，这样你的事业跟财运以及多方面的运势都会比较好。接下来到我们属蛇的朋友，属蛇的朋友这个月属于月破，但好在太岁星君还有一些能量可以加持，所以问题不是很大。 在事业方面，因为流月的关系，容易在工作上与他人发生了纠纷，可能一点点小事，例如我们跟同事交接一些工作啊，或者是他告诉我们之间的东西没有交代好，导致呢，在整个工作流程之中啊，发生了一些鸡毛蒜皮的一些小事情。大家也能够在这个事情发生的时候，也能够很快的把它处理好。但是这个时候，属蛇的朋友就难免心中有点抱怨。那其实呢，抱怨的时候难免会讲一些碎碎念的话，当然这些话也没有什么恶意，就是。 嘴巴碎了一点，但是呢，刚刚好会踩到同事的他的地雷跟红线，所以不是给你在台面上直接给你翻桌吵架，就是私底下一定要给你报仇，弄你几下，让属蛇的朋友不但莫名其妙，而且还苦不堪言。所以基本上先管好自己的嘴，不要让别人碎碎念，这个是容易祸从口出的，而且尽量多与人为善，批评的话尽量不要讲，就最好是我们都禁止自己去讲批评他人的话。 那赞美的话多说一点，基本上这个月可以顺利的比较多一点。而在另外一方面，自己也容易犯一些随手就可以做好的一些小事，例如签名啊，可能就是签错地方，或是你这个签名下面，或是你这个合约的日期啊，你也没有忘了去做。或者是我们传递文件的时候，我们应该把这份文件传给 A 主管，结果呢不知道哪里做错了，手是残了还是脑袋花了，就把这个重要的文件传给了 B 客户。 哎，一整个就是因为小事而闹成大乌龙的状况产生。只要注意好，每次工作交接出去的时候，要再三的检查，不要太过自信，觉得好没问题，赶快出去，连看都不看。什么事情都要再三的检查，这样基本上就没有什么太大的问题了。而这类财运的部分就要特别小心了，这个月破财的几率会比过去来的高。例如开车、骑车不专心，看一眼手机，然后就容易发生了车关，也就是车祸。 要赔了对方之外，你还要维修自己的车，或是容易出去逛街的时候，哎，比如说这个容易背背包啊，或者是你背个车背包，就逛街逛一逛，你就勾到别人架子上的商品，把人家架子上东西给摔坏了，或者摔脏了，你必须把它买单下来。但是那个东西你用不到啊，你可是你把它弄坏了，当然就得买了。或是你在网络上容易发言的时候啊，带太带太多的一些情绪性的字眼，就被对方逮到了机会，把你起诉上了法院。 你又得赔一笔的精神赔偿款，或是这些法院上的要你赔的钱，这些事情发生的概率啊，都比过去来的高出许多。针对这个问题要怎么办呢？真是没有办法，好吗？只要能专心的做好每一次外出的行程啊，不要划手机呀，不要分析看其他地方，也要记得注意好自己的言行举止，这是你唯一防范的一个办法了。 而针对投资部分呢，先不说大环境难以判断，说光属实的朋友自己对投资项目的判断都容易过于单一，没有考虑到整体环境的变化，只看到自己对产业的看法，这就容易出现了盲点。哪怕过去你用这个眼光你是百战百胜，但是不代表这个月你也可以如此。股神都容易亏损的，更何况我们还是一般的投资者呢？ 在感情部分，这个月对单身的朋友来说，魅力跟桃花基本上跟枫叶一样，都掉了差不多了。所以我们可以好好的继续享受这个难得可贵的单身生活。对于有伴侣朋友来说，这是一直想黏在对方我身边，说是为什么，或是想干什么也没有，我就想跟你在一起啊，陪在你身边。所以说，如果你的伴侣是属蛇的，这个月你只要好好的陪在他身边，我们就可以一直沉浸在幸福里面了。 对健康方面，这个月健康大致是良好的，但是如果肾脏是有病史的，例如糖尿病肾发炎或是肾结石，这个月都要特别的去注意。最好的办法就是这个月忌口所有的饮料，所有的饮料包含了果汁之类的，水分你摄取的唯一来源，请一定指明白开水。然后所有可能见到的糖分。 除了白面包或是馒头之外的，都尽量的避免。当然，生活中要完全避免糖分，这个是很难做到的事情，几乎是不可能的。但是，我们就尽可能的去避免。即使你没有相关的肾脏的相关的病史，也最好也是这么的做。因为这个月对于属蛇的朋友来说，淀粉跟奶制品还有糖分呢，这对于属蛇朋友来说啊，是一个非常负面的存在。所以，能避免就避免，这是最好的。 好，以上就是我们阳历十一月份前六大生肖的运势解析。在下一集，我们会继续说明另外六大生肖的流月总论。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式以及预约的表单。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。